Oi, você quer receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Meus amados irmãos, as pessoas às vezes querem fazer uma dieta, até faz essa dieta, mas não consegue emagrecer porque faz essa dieta de forma errada ou porque essa dieta é para um tipo de pessoa e não para outro tipo de pessoa. E como ele não é daquele tipo de pessoa, não vai funcionar para ele. Porque ele simplesmente e daí não consegue, e daí reclama na internet que não conseguiu emagrecer. Por quê? Porque o que você precisa é de um treinamento online que te ajude a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E logo logo eu vou te mostrar um blog. Neste blog tem treinamento que ensina como emagrecer de forma fácil, simples e correta.